kamari amare kan kafa mukan gaba sa kuda mukan amidi meme koi koi taf taf chu sira taf amar kan jor gumo ma taf taf taf gas na